Tak, tady je, co se stalo. Takže já dneska letím do Amsterdamu byl, a snažil jsem se vzít vlak z, z, na letiště z města, ne? A ten vlak, ten vlak prostě nepřijel, tak jsem čekal na další vlak, ten taky nepřijel. To znamená, že já jsem si zavolal taxík, už druhý taxík, mimochodem já jsem měl taxíkem i na ten vlakáč, protože bylo strašně hnusný počasí. A a byla tam tahle stará paní, který ten vlak prostě ujel taky, že jo. Tak jsem se jí zeptal, jestli bych chtěl jet se mnou. Tak jsme nakonec vzali ten, ten další taxík sem na letiště spolu, no a jsem tady. Jenomže já jsem úplný pitomec a řekl jsem taxikáře, ať mě na terminálu 2 a mělo to být terminál 1. teďka jsme konečně v Amsterdamu a teď se jdeme podívat na Rijk Museum a na Van muzeum a potom možná půjdeme do Vondelparku a někam na večeři.